времени, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. у нас измерение? Нет, это все фигня, это потом. А, потом. Самое главное. Ой, хвалил нас что мы индивидуальные. Это тоже все фигня. Самое главное, нужна суть. О чем? Типа. Нет, нет, все это фигня. Это потом. Это завтра. Нет. Нет. Это во. Фактор уверенности. Получилось как-то как-то понять, осознать, может быть, проявить, внедрить вырос фактор или не вырос? Но ну, судя по тому, что я вижу, немножко вырос. Мороз, даже я прям в этот же день. Я сразу заметила, что... Она даже говорит, ты что, уже сразу? Я говорю, «Ну, конечно, что отходить от кассы. Да, она ты заметила. Ну, очень, да. Я просто видела. Как бы, но она, она ушла довольна, конечно. Да, она и так довольна да. уходила, но просто у Юлины клиентки, которые к ней уходят, они не знали друг у другого мастера лет, а, ну, лет очень много, поэтому сравнить с чем. А из-за того, что мы наблюдатели соседи, я сразу увидела, что как бы сработало. а, сработала корень одинаковая и длина не затемненная была. Ну вот, чем руководствовалась, когда красила? Ну, я и так все знала. <laughs> Ну, я как бы, как всегда, помешала просто... Как, бы... всегда уверена в себе, подошла к себе. Но ну, я как бы посмотрела, что как бы... Я у нее спросила, говорю, не против поменять? Она говорит, нет, ну все, трынь-дрынь, раз, Нет, раз. смысл, э, смысл изменения формулы в чем? <laughs> Правильность покрашивания седины или правильность покрашивания седины? Нет, седины. Непрозрачная была? Да, не, непрозрачная была, нет. Прям как красиво хорошая. Пропорцию какую. Ой, я красила Сразу так, сразу говорить так база, натуральная база такая, процент седины такой. Ой, ну не сто процентов. Так натуральная база, там соль с перцем вообще непонятно какая. То есть она, можно сказать, прям полностью соль. седая. Mm-hmm даже больше, наверное, 120 у меня. Ну, она прям ну, белая. <laughs> Белая, да. Как снег. Она говорит, может, еще не красить? Я говорю, ну ладно, что вы такой седой ходить, что ли? Но у нее красивая, у нее седина такая, без желтого, да. Без а, вот такой вопрос. У нас есть четыре типа седины. Ну, тонкие волосы, нормальные, плотные. плотные, и вообще супер жесть. Их Не, не супер жесть, но плотные. Стекловильная такая. Да, Прямая. такая вот она вот. Так, формула и уровень а, Взяла, значит, 504 э, Н, 6 э, оксид и взяла 6 мока. А оксид Натурал? с этим, с, с краской какая пропорция была? На глаз я. Да, чего ты на Чего вот это с меня кольцо? Кольцо сантиметра, весы для сантиметра. Так, а длина? Длина у нее была... Перманентами или полуперманентами, или семи, чем красила? Нет, перманентами. Перманентами. Да. Чем? Записи ведешь? Нет. Я им оставляю на визит а потом они приходят, я говорю, ну да, что, что-то будем менять. Они говорят, да нет, давай так же. Либо посветлее, либо потемнее. Как бы. у меня практически все седые Вот прям... Понял. Так, а седые. а кто начал вести запись? Кто начал себе базу создавать свою? Ну, вроде была уже давно. Всех была, да? Все, окей, хорошо. Так, а, с этим мы разобрались. Еще какие были варианты? Еще раз конкрасила седину прям тоже она такая вот прям сто стоточная есть. Ну не знаю, она до этого красила вэллой, и ей хватало буквально, наверное, на три недели. Она баклажанова. И вот, вот именно вот этот вот как бы яркость, она у нее всегда вот три недели она четко вот ходила. Не знаю, я говорю, давайте попробуем раз. Вот после, да? Она говорит, ну хорошо, давайте. Но мне самое важное, говорят, как бы моется она, ну может быть может быть, раз в три дня. Вот так. Да, она говорит, мне самое главное, сколько он, вот Вэлла у нее держалась три недели, а вот раз, не знаю, вот она еще не была. Держалась или отрастала? Или цвет Нет, держался. Цвет, вот он был вот прям такой вот хороший, яркий. Была. Да, да. Яркость, да. да. Но ну вот не Чем знаю, ты ее красила? красила? А, чем я ее красила? Я ее красила баклажан 6,64, 6,65. Зимока? Вот из расков? нет, да. раском я ее красила 2-2 и добавила натурал. Так, ну будет держаться. Ну, вот мне не надо было. А шестерочка. Да. А пропорция смешка? На глаз. Нет, тут я уже как бы сделала... Так, да, я прям, ну, я как бы даже побольше я, наверное, 2,2 добавила, потом а, а натуралки... Да, это я про красную. То есть я ничего такого не, не, не добавляла. То есть она мне говорит, мне надо, чтобы он был такой темный, насыщенный. Потому что она говорит, когда я мою, Но ну, все-таки и вода, цвета такие как бы яркие, да, немножко Ну, не знаю, ушла довольная. Ну, вот сколько хватит? Баклажан. Баклажан, да. Ну такая форма какие. Ну он прям красивый от всех получился. Такой вот прям ну, они очень матовый такой вот. Вот, вот это да. и есть уровень талантистики, про который я говорил, именно вот здесь, вот в этой. Вот, вот, вот он, да. Но мне важно, сколько она А ты видела это? Да. А ты можешь теперь а, вот эти вот листы сравнить, например, для типа Level и раз, и понять, где какие пигменты и здесь... отличия, именно отличия в пигментах, кстати. Ну, здесь на темном уровне, здесь они ярче выражаются. Ярче Да. А Но ну, там они пигменты. А, по, по матовости, да, здесь они, они другие. Они Все равно, вот, я еще не видела здесь синий пигмент, вот такой, какой, как вот он читается. Но фиолетовый читается очень хорошо. Розовый баклажан считается классификация классическим видом как баклажан. Это вот он как раньше вот ходили, вот они вот такие вот. Именно идет первый такой фиолетовый. Ну, то есть нельзя сказать, что это ягоды или что это вишня, вот, вот, вот именно тот фиолет. Вот, как он вот, даже да. обсыпанный седине, он нет такого, чтобы он был яркий какой-то вот такой. Он все-таки матовый, матовый, он такой вот, вот это да, как раз те, те же пигменты, что и в Аведа, одинаковые, на одном же заводе это все делается. Ну, то есть вот вы должны понять, что здесь матовый пигмент 100 на 10 уровне. Если вы будете десятку разбавлять по 11, в 12 уровень тона, они все будут матовые. Нет вот этой вот яркости, перламутровости, чистоты вот этой вот. Это не эта краска. Это а на низких уровнях красиво. На низких вообще идеально. Или натуральность. Вообще идеально. Единственное, на мой взгляд, недоработка. Держание, да? Чтобы они Себе, работа с себе, на мой взгляд. А что там? Что ну, они не так легко красят, как везде. Если у тебя стекловидная, ну, хорошая ну, стена. Хорошо и... красит. Ну, если Ты, это ты, ты, подожди, Юль, нет, ты ну, не забывай если мы говорим про натуральные базы, ну, ну, ну, и вот а, что касается пятого уровня, шестого уровня закрашивания, да, не, не, вот немножечко не то. Почему? Потому что либо нужно дополнительные процедуры делать, открывать, там, зачищать, либо нужно где насыщение, но насыщение уходит вниз. Ну не забывай, да, что да, ты да, ее опустила, Юлечка, при закрашивании да, седины, да. она у тебя ушла очень темная. А прикинь, человек пришел в шестерку да. и сказал, что я хочу быть шестеркой. Мне не нужны твои корни на трешке, а длина на шестерке. Я хочу быть ровной шестеркой. Вот, имейте в виду, это... затемнить легко здесь. Да. А если вы хотите прям на уровне тона, ну, это дополнительное <laughs> движение. Я, например, в каких-то случаях, в каких-то формулах, у меня не только краски есть в моей палитре, много красок, я использую другие краски, но в какой-то группе, вот прям есть незаменимая группа, и, наверное, 70-80% меня используют.